pattern tayong susundan tapos ididikit lang natin yung mga wall sticker natin dito. Ayan siya guys, mga nadikit ko na yan. So yung mga petals, ididikit natin isa-isa. So guys, nilalagay ko ito. Dapat tatanggalin natin yung Grabe ang ang haggard ko, wala pa akong dito. So, tatanggalin yan. Sticker siya. Tapos ididikit natin. So, kasi mataas, nahihirapan na. Kaya, ganyan na siya pagdikit. So, iniisa-isa ko, tapos may number siya. So, wala akong tripod, malayo. Thank you. Sobrang ganda nito pag natapos. Kaya puti yung kinulay ko sa wall ko. Kasi hindi makikita yung gold niya. Tapos, kapag may ilaw, nagre-reflect. Dalawang ibon dito eh. Yes. Thank you.